hello guys welcome to my channel Iya, boleh boleh dicoba coba barang ya buat anda kami pastikan survei itu dalam belanja Ayo, silakan silakan ya dipilih lagi aja pun ayo ayo ayo ke dalam ke dalam ke dalam ke dalam ke dalam capek banget tinggal Udah Udah Pepes, pepes. Oh, udah. Ini kitchen yang namanya di plastik ya eh di gelas aja ya kita aja ya ini es kocok boleh deh pak, cobain pak. Ya, Satu, ini ada asinan jagung bakar. Hmm, Bapak Sabur. Namanya Pak Sabur pak. Namanya Pak Sabur. Ya. Ini udah dibakar guys. nggak iya, pedasnya? Iya, boleh, boleh. Oh, iya. Pedas ya, Pak. Oh, pakai gula ya, Pak ya? Ya. Jadi pedas manis. Itu apa, Pak? Ini kuah asinannya ini, Bos. Itu garam ya yang putih? Nah, ini garam. Oh. ambil ini 20 ribu ya, ya, makasih ya Pak bentar ya bayarin ya cuman 20 ribu guys ya, makasih ya Pak ya lanjut di sini juga ada kopi loh guys ini lalu kopi nih lalu kopi 15 ribu aja itu worth it nah ini dia

ada yang terkenal di Sukasari namanya Combro Gang Aus ini penampakannya guys banget ya oh ada pastel juga ah, ini moncomnya nih Gang Aus 过年，谢谢啊。 jagungnya ya. hmm oh ini kata nah, dong nah. guys Oh, jagungnya tuh sudah gosong-gosongnya panggang siang-siang gini yang pusing-pusing migrain enak banget nih kayaknya hmm segar guys nah satu Jajanan lagi satu lagi ini dua Tadi juga kita nggak sempat cobain di sana, jadi kita cobainnya di mobil aja guys. Boleh dilihat nggak tuh? Nah ini combronya. Iya kan? Creamy gitu kan. Hmm. Kayaknya mantep banget nih. Uh. Cobain dong. Kita coba ya. Nih dia bentuknya kayak gini nih guys nih. Ini harganya cuma tiga ribu rupiah. Jadi tadi belinya 5 biji aja sih. Oke, okay, coba aku minta satu ya. Hmm. Wow. Uh, mantap. Ini creamy-creamy banget nih. Rasanya jadi kayak kayak tepungnya itu tepung bener-bener dari singkong, ya kan? Jadi ya rasanya tuh garing-garing gitu. Kan dalamnya ada oncom nih, boleh dilihat kan nih oncom? Oh. Oncomnya agak pedes-pedes, gitu ya, ya. Hmm. Oh. Ayo, Cabai rawitnya gitu deh. Ini cocok yang suka pedes-pedes ya. Kalau yang nggak pedes, saya sih nggak rekomen karena ini agak pedes-pedes. Enak sih. Enak. Juga lagi nyobain nih enak. Hmm, masih panas guys. Pakai tradisional aja walaupun lihat cabai rawit ngerasain ribetnya itu doain ya bila nanti kita akan akan panas dia dulu garing banget nih karena masih panas jadi asik banget makan pas sangat hangat gini rasanya lebih mantep masih kriuk hmm cabenya nih banyak banget guys saya mau tawuran banyak berantem guys Oke. Okay. Kita lanjut lagi ya. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya, like, share, and comment. Oke, okay, bye bye. See you. такая. Ой, я